cebola. Não! Não! Esperem! Não! Não! a bomba, bomba. A bomba do navio. A bomba do navio. Bomba! Uma bomba no meu canoa! O mais alto que você consegue. Aí ela começa a virar, ó. Ah, já sei, quer ver? Vamos ver se eu vou aqui uma... Prende aqui! Prende aqui. prato. Ele mexeu. É normal, ele se sacode. Olha o prato que lindo.